Hello! Dámy a pánové, já vás vítám pri další strede iPadík 2018 iPad Pro, bol môj najblúbenejší companion, dokonca som si ho aj krásne nakastomoval. Kom... Toto je taký next level reverse marketingu, že ja som, ja som zostal v ja, ja som normálne, že mrtvola. Toto je druhý příklad. Ježiš, budem plakať. To je velmi milé, to je velmi milé. Toto je poslední příklad. 3. Toto je taky next level reverse marketingu, že já, ja, já ja jsem zostal v já, já jsem normálně, že mrtvola. Berte toto jako taký bonus part, protože dnes ideme rozdávat ceny. nie! Toto nie! Toto nie! Toto je první příklad, čtyři. Toto je taky next level reverse marketingu, že já ježíš, budem plakat. To je... Já si ho najdem a prisám ho vykastrujem. Ale čau. Ale čau. Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow. Alla ciao. ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ala Chow, Ala Chow, Ala Chow. Ala ciao. Tu to care zabanui. Alla ciao. Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. Alla ciao. späť pri ďalšej strede. Halo! Dámy a pánové, já vás vítám pri ďalšej strede. Tento můj iPadík 2018 kový iPad Pro. Ježíš, budem plakať. To je veľ. Ježíš, budem plakať. To je veľ. Well, that's nice. berte to ako taký bonus part, pretože dnes ideme rozdávať ceny. Toto je první příklad. 9 plus 7 rovná se Ježíš, budem plakat. To je velmi milé, to je velmi milé. Toto, Well, that's nice. Toto je... Po... Já si ho najdem a prý prísam ho vykastrujem. Ale čau. Ale Chow. Ale Chow. Ale Chow. Ale Chow. Ale Chow. Ale Chow. Tu já to tady zabanu. Ale ciao. Ale ciao. Ale ciao. Ale ciao. Ale ciao. Ale ciao. Ale ciao. Ale čau. Já to tady zabanuju. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow, Alla chow. Ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow, Alla Chow. ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau. Takže, uh, jdeme se podívat na dvě nové velmi zásadní věci. ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau. Čau, já jsem Dofizi a vítám vás u svého dalšího videa. Myslím, že můžeme začít první challenge. Jedna! Dva! Tři! Čtyři! Pět! Šest! Dobrý! Ale čau, ale čau, ale čau, ale čau ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau, ale čau. Dámy a pánové, já vás vítám späť pri ďalší strede. Haló! Dámy a pánové, vás vítám pri ďalšej strede. Tento môj iPadík 2018 Oh my god! Toto je... Ja si ho nájdem a prísam ho vykastrujem. Dámy a pánové, ja vás vítam späť pri ďalšej... Haló! Dámy a pánové. Já vás vítám prodělal. Tento můj iPadík 2018 iPad Pro. Bo... No that's nice. Toto je druhý příklad 3 mí. Jaký frajer, ne? Jaký frajer. Toto je poslední. No that's nice. Berte toto jako taký bonus part, protože dnes jdeme rozdávat ceny. Toto nie! Toto je první příklad 6 plus 5. Toto je taky next level reverse marketing, který je budem plakat. Já si ho najdem a prísam ho vykastrujem. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau. Ala ciao Ala ciao Ala ciao Ala ciao Ala ciao Ala ciao Ala ciao tu ja to tady zapadne. Ala čau. Ciao. chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala chow. Ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. ala ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Holla ciao. Ale čau. Takže, uh, jdeme se podívat na dvě nové velmi zásadní věci. Dámy a pánové, já vás vítám zpět při další středě.